et on va euh, tester un restaurant un petit peu particulier. On est euh, à Makati en face du Shangri-La. Et ce restaurant apparemment, mais ben, bon, on a vu ça, euh, c'est une pub qu'on a vue en rue. Apparemment c'est le restaurant Michelin le moins cher du monde. En tout cas qui a été primé par le guide Michelin et qui est le moins cher du monde. Donc je suis un peu curieux Noël aussi. On va voir. Ouais, parce que ça m'a l'air un peu bizarre et les prix sont vraiment pas chers, vous allez voir. Donc surprise, bonne surprise ou mauvaise surprise. Je sais pas. Noël, tu, tu, penses que ça va aller ou pas Moi, je sais pas, je, je, le sens pas en fait. On verra bien. Allez, let's go Noël, qu'est-ce que tu... Voilà le, le resto, hein. The world's cheapest meal to be heard one Michelin star. Déjà, le fait qu'ils mettent comme ça en avant, euh, il y a quand même un article, vous voyez, dans le Mirror. Je sais pas, je suis un peu curieux, je ne sais pas ce que c'est, on va voir. On va tester. Let's go. Hop, on s'installe. Comme plein, plein d'articles sur lui, je sais pas. Ah. Bon, voilà la carte. Hein. Alors c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est pas très cher parce que les plats c'est entre, on va dire, 150 et 200, 200 300 pesos. Et c'est de la cuisine, j'imagine, euh, plutôt chinoise. Hein? Alors la spécialité ici, c'est le soy sauce chicken. Donc c'est ce qui les a rendus apparemment euh, célèbres, du cas qui a été récompensé par le, Michelin. Donc euh, ça, on va tester. Et Noël a envie de tester du porc. Ah non, oui, pour euh, rôti. C'est des soja. Mm-hmm. Moi j'ai envie de tester comme leur pas, je sais pas, ça a l'air bon. Bœuf On peut prendre une fois bœuf. Hein. Bah, trois plats, c'est bien, non Ok, bah, on va faire ça, comme ça. Hein. Comme ça, vous allez voir euh, un petit peu différents types de plats. Donc on commande au comptoir et puis on attend qu'on nous serve. Je viens de voir ce que les gens ont pris derrière, ça a l'air, ça l'air quand même pas mal. Mais j'attends de voir, mais ça a l'air pas mauvais. Noël pour voir, je sais pas, on a pris euh, un jus avec du calamansi, et ça je ne sais pas ce que c'est. On a des milk c'est ça Milk tea Hong Kong style. Ok, Hong Kong style. C'est bon ça Moi c'est parfait. Bon, j'espère que ça va aller. Voilà les quatre plats. Donc ça c'est le porc euh, rôti. Ça c'est... Euh, je ne sais plus. Je crois que c'est le bœuf. Ça, c'est du bœuf. Bœuf avec les, des nouilles. Ça c'est le, le plat qui les a rendus apparemment célèbres. C'est le soy chicken avec, euh, avec des cacahuètes et du riz. Et là, c'est une salade de soja. C'est vrai que ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon, Nox, quest t'en penses Bon, ben, bon appétit, hein. tu penses du. C'est bon. C'est bon, hein. Épicé, bel épicé, hein. fameux poulet euh, frimé dans le Michelin. Hmm. Très bon. Très bon, ça. Le rapport qualité-prix est pas mal parce que c'est pas des plats pas trop chers et c'est en fait quand même c'est pas, pas des petites quantités ça va. Oui 700, 750. Mmh des raviolis en plus. Bon ben voilà, on a tout mangé. Ça va. Le rapport qualité-prix est bon. C'est, à mon avis, le, monsieur a été récompensé pour euh, le, poulet euh, Chang Hong Meng qui avait le, premier restaurant à Singapour. Et en fait, c'est une, chaîne en fait créée par lui. Quoi. Et à mon avis, il y en a dans plusieurs pays euh, asiatiques. Alors, bon bilan, Noël, qu'est-ce qu'on a pensé c'est... bon, mais euh, c'est pas non plus euh, spécial, je sais pas. bah non, franchement, le rapport qualité-prix est pas mauvais. Maintenant, c'est une chaîne, donc ça, ça va un peu fast-food, mais fast-food de bonne qualité. Quoi. Donc, pour moi, mhm. c'est, vraiment un bon plan. Mais vous n'attendez pas à manger du gastronomique Michelin, hein. c'est juste. Euh, c'est un très bon goût, mais c'est pas euh, hyper euh, non plus gastronomique. Mais voilà, c'est tout à fait recommandable et voilà, on vous, on vous le conseille si vous passez par ici.